Tago dudexep de la Trudis disoligio in Amsterdamo. Carai, mi, odio, danca al cecai amicoi, pensis pri la signifo labori. Multai aspectoi de niai laboroi iom perdis senson char ni devas plani por la estontezo por plenumi la laboroin kai kia maniere plani hodio kia maniere sincere kai honeste diri ion ein pri la printempo 2000 dec uno exemple e mia casa, exemple mi devas plani la curso in plani la esplor directo in kai shena mi ke multa i homoi planas kavazo nenio okazas non bone ti onestas mia voio do mi resignas plani ke mi Raitas tion fari, cae attendas. Compreneble mi plenumas mia indevoin, cae mi tre gioias che mi ancorau havas la chanson instrui en campuso, ne nur per rete. Cae instruado donas grandan senson al mia vivo nun. Dum eh, esplorado estas pli dubinda. Bone. Restu cun ni, ni cun meditu non. Saluton, cae bonvenon a nia Zamenhof a medito. Do, citivo estas provo, montri ion diversa o la mia mieno, kai kelkai el vi demandis al mi ĉu eblas vidi ankaŭ el tiron kai kiel ne kai do mi legas el pagio dudek ses el la antaŭ parolo alla dua libro 1881 rimarcon mi legas de Zamenhof. Cai la ideo estas legi citiun parton La proiecton de la tutmonda voce dono, chiu cun la effettiva cae sen condicia signifo de lingvo tute ne estas cun ligita, cae ciu estas proponita sole por tio che la lingvo pli rapide el internazia farigiu tut monda, ili, tu estas la attaccantoi, premis por la plei grava cae fonda parto del afero cae comprenigis la legantoin che char dec milionoi adeptoi. E crio, neniam estos collectitai, tia la fero tute ne havas estantezzo. E crio, cae can mi ec legis longain articoloin primia a fero, cia estis videble che la autoroi ec ne vidis mian verco. Bone, Do, kiel siate, neniam estis dec milionoi da esperantistoi tra la mondo. Do, la tuta al voco de Zamenhof estis grandiosa fiasco. Sed estes interesse che calc foie homoi iugias tutan aferon nur tra rigante tra rigardante, pardon, tra rigardante uno aspecto che o foie estas periferia en la tuta fero. Do oni simple rifaifu che un rimarco kai daure iru longa de la voio promenanta alla celo. Ciar, se oni devas perdi tempon, auscultante, ciu in homoin, ciu facte paras tia in primarcoin, ne restas pu tempo por plenigi la fero tio estas mia percepto kai shaina sal mi ke bedaurinde tio ci aliro estas tre vastigita. sed eble ne kai protio, mi invitas nin kun mediti kai kiel ciam dankas vin pro la atento kai gis la revido gis morgau kai ciam antauen sen fine.